Atëherë jemi këtu me uh, Klodianin, i cili është dhe një nga pjesëmarrësit e trajnimit që organizohet nga Swisscontact bashkëpunim me Auto Jugo Tirana Last Mile dhe deshëm ta pyesim se çfarë mendoni ju Klodian për këtë trajnim që po për këtë përgatitje që po zhvillohet për trajnim. Ë trajnimi Është shumë intensiv për rastin për rastin konkret për bateritë kryesisht dhe për më shumë një pjesë e mirë është vetëm për sigurinë. Për arsye sepse ajo duke qenë se është ka pak një hur e nxirë nëpër gjithë mekanikët për pjesën elektrike, përbën dhe rrezik. Duke qenë se është një fushë e re komplet dhe ka bateri, bateritë janë tensionit të lartë. Në çdo moment mund të jesh i rrezikuar për të dëmtuar ose për qoftë edhe për të humbur jetën. Okej, se, mbase ti e bëre çik tragjike, po unë më qëlloi që të merrja pjesë dje ke një nga ato leksione që po zhvillonin, se këtu jemi në orën e praktikës ku është çmontuar bateria, siç do ta shikoni edhe ju më vonë. Ë dhe po sipas procedurave që që që renditej aty më u duk fare thjesht, mbase unë më shumë jam mësuar me anën e literaturës, kështu që shpjegona çik më tepër, si mendon ti, është më thjesht, se mua më duket thjesht. Me thjesht, është shumë e thjesht, por thjesht ata duan të ndalojnë, do të parandalojnë çdo lloj incidenti në punë, qoftë si për këtë rast me makina elektrike, ashtu siç kanë pas ndodhur me makinat me djegie të brendshme. Kujdesi po i njëjtë është maksimal, domethënë, kujdesi të shish. Okej, okay, e kuptova. Domethënë, pjesa më e madhe e trajnimit ka të bëjë me me me elementet e sigurisë dhe mënyrën se pastaj Besoj se makina elektrike është diçka e thjeshtë për t'u për t'u mirëmbajtur ose për t'u për t'u riparuar, diagnostikuar gjëra të këtij lloji. Është pjesa e tjetër që do të tregoj, domethënë që vetëm te faza e parë u pa direkt domethënë u çmontua pothuajse gjysma e sistemit vetëm për pak për pak minuta domethënë që u hoq bateria që është pjesa kryesore e që sjell energjinë te makina dhe tash i ka ngelur dhe do faza 2 do jetë çmontimi i motorrit me gjithë inverterin Domethënë që bien në sy shpejt e shpejt dhe më vijnë në mend tash. Filloi nuk kemi nuk kemi një vaj motorri, nuk kemi vaj hidrauliku, domethënë nuk kemi pompa hidrauliku, nuk kemi motorrino, nuk ke dinamo, nuk ke kamio. Të gjitha këto janë komponentë të cilët Peshojnë dhe në këtë rast nuk janë fare. Ok, kuptohet. Si, si realizohet e, kamio, si realizohet kamio këtu ke kjo makinë? Domethënë, mbase edhe publiku është mirë që ta ta dëgjojë të. Këtu kamio ka nëpërmjet vetëm një elektromotori, i cili ka xhirot përpara dhe mbrapa, dhe ndërkohë që ndihmon merr ndihmon dhe për të marrë energji në momentin kur ti heq këmbën nga pedali i gazit. Atëherë kemi të bëjmë me një motor i cili punon si Si motor, si gjenerator dhe si kamion në të njëjtën kohë, apo jo? është tamam një mot këtë këtë lloj sistemi motori kemi parë vetëm edhe te lavatriçet. Okej, okay, domethënë nëse blen makinë elektrike, ke blerë dhe motorin dhe kamionin dhe makinën dhe dhe, dhe lavatriçën, edhe frigoriferin të gjitha. Okej, okay, frigorifer lavatriçë në rregull. Okej. Okay. Uh, pavarësisht në disa momente batutash, po uh, kjo që diskutuam me Klodin është e vërtetë dhe ne do bëjmë të mundur që këtë lloj si të themi këtë lloj njohurie dhe këtë lloj prakticiteti të makinës elektrike mos ta gëzojnë vetëm uh, personat të cilët uh, kanë ngarë tashmë një makinë elektrike dhe përdorin atë në të përditshme, por ta gëzojnë edhe personat të cilët uh, duhet të riparojnë makinën elektrike apo ta mirëmbajnë apo të bëjnë shërbime të ndryshme në gjithë ekosistemin e makinës elektrike, duke filluar këtu që nga makina vetvete, por edhe nga me mekatronika e cila është dhe një lëndë që ne po mundohemi të ngremë tash, por nga sistemi i kullave të karikimit, gjithë komunikimi tjetër